の世界が声が枯れるまで叫ぶ私の手の中終焉の世界で私は夢を見るあなたの敵はすぐ目の前に本当は私なのかしら信じることは死の呪文なの しな ない子供たち世界